三句话把格斗行业的问题彻底说清楚。这段视频价值百万，可能会改变你的命运。三年后你一定会来谢我。一，别以为光靠名气就可以挣钱。你开个业余场馆，以为有一两个大牌运动员做台柱子就可以盈利。就算名气再大，教不好课也没用。格斗行业是小众，走在街上根本就没有人认识你。二，只营销做业绩，不好好上课，会员没那么好骗的。没练过的小白找你上课，一开始有新鲜劲儿，越练越没劲，因为你没有完善的授课体系啊。某天会员觉醒了，在你旁边开个馆，聘请。 整个经验丰富的 HBW 欧式泰拳认证教练，分分钟你的会员就被带走了。三，别再用土办法上课了，这个时代已经过去了。你以为把一个个动作死抠到底，学员就可以把基础打牢吗？又笨又无趣。你的学生动作都丑成什么样了，你还晒朋友圈？当然，很多人错一辈子也不觉得，就让学生越来越少吧。国外先进的授课体系从来就不是这么教的，你们被淘汰了。对，说你呢，具体怎么教，私信我，我悄悄告诉你。